Bueno, en el orden de egresados, eh, la verdad que valoramos muchísimo, creo que se valora muchísimo la, la aprobación de la maestría en Educación Física y también además eh, reconocer que de un tiempo a esta parte se ha dado una oferta de, cursos y, y de oportunidades de actualización para los egresados que, que son sumamente positivas para la comunidad. Creo que está ahí en el vínculo, creo que es lo que falla y creo que es parte de, tanto del ICEF institución como el cuerpo de egresados que ya te digo, la gran mayoría no, no, nos, formamos en una, cultura de cogobierno, entonces hay cosas ahí a aceitar. Yo creo que cuando vaya cuando esta relación de egresados en cogobierno vaya creciendo, ahí la dinámica del orden con la institución va a cambiar muchísimo.